Всем привет! Вы на канале интернет-магазина карнавальных костюмов grandstar.ru В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами детский карнавальный костюм. Это костюм пчелки. Вот так вот выглядит в запечатанном видео у нас костюм пчелки. Вот вы можете посмотреть в индивидуальной полиэтиленовой упаковочке. Упаковка у нас уже идет с ручкой, очень удобно носить. Вот вы можете посмотреть, как красиво выглядит вместе пчелка и божья коровка. У нас в магазине представлено и тот, и другой вариант. Пчелка – это у нас новинка, так же, как и божья коровка. В нашем интернет-магазине вы сможете найти несколько вариантов пчелок а, для мальчиков и для девочек разного покроя, фасона. Давайте посмотрим вот эту нашу новинку. Очень красивая моделька. У нас товаре визитка, как всегда, нашего интернет-магазина Grand Star.ru давайте посмотрим сам костюм пчелки. У нас товар входит вот такие вот рожки желтого цвета с черным. Давайте откроем, посмотрим. Такие вот большие рожки на ободке, здесь с меховой опушкой. И вот такие вот красивые кружочки на конце. Ободочек универсальный, на любую голову подходит. Вот такие большие шарики на конце. В комплект у нас входят крылья с волшебной палочкой. Вот такие вот крылья. И волшебная палочка на конце у нас пчелка. Давайте посмотрим крылья. Блестящие желтые крылышки капроновые. Вот так вот они разворачиваются, одеваются на резиночки, то есть на плечики накидываются очень удобно. И вот так вот у нас смотрятся крылышки уже с пчелкой, с глазками тут идут блестящие, блестящая пчелка. Такие вот крылышки. Волшебная палочка с пчелкой. Вот так вот выглядит сзади, спереди. В комплект у нас входит помимо э, головного убора еще вепры на ножки. Так, распечатка я вам покажу. Такие как гольфики. Посмотрите, черно-желтые гольфики красивые. На резиночке тоже тянутся. Такие вот желтые гольфики. Ножки длинные. Далее в комплект у нас входит черно-желтый Желтое платьице, черно-оранжевое. Посмотрите, какое красивое платье, как все качественно пошито. Здесь у нас стразики идут, пайетки такие. Цветочек оранжевый пришит у нас с листочками. Очень красиво. Здесь у нас идет, посмотрите, бахрома какая черненькая. Все переливается, все вот прошито очень аккуратно. Многослойная юбочка под низом у нас фатин идет, атлас такое все пушистое. Сзади у нас идет платьица на молнии и завязывается на бантик. По талии на бантик. В талии у нас небольшая резиночка, то есть тянется по объему. Вот такое вот красивое платьице. И в комплект у нас на рукавнички Вот смотрите, какие черно-желтые на рукавнике Очень красивые они на резиночке. Тоже вот все блестит. Все красиво прошито, прострочено. Такие вот на рукавнички очень оригинальный наряд, новинка красивая. Ваш ребенок будет, несомненно, рад выступать в таком костюме. Если вам понравился данный костюм пчелки, вы можете заказать его на сайте grandstar.ru.